大家好，欢迎收看本期的新闻节目。本期我们给大家来说一说，在山东地区挖出了姜子牙的天书，内容迟迟不敢公布。专家看后啊慌了，传说原来是真的。那本期节目就让我们来看一看这本挖出的旷世天书。一九七二年，考古界发生了一件大事儿。 其震惊程度不次于兵马俑的发现，那就是山东临沂的银雀山汉墓发现了大批竹简。经过整理修复，专家发现这批竹简包括了九部奇书，其中《孙子兵法》和《孙膑兵法》的发现，揭开了困扰学术界近两千年的悬案。原来孙武和孙膑并非同一个人。 《孙子兵法》和《孙膑兵法》也不是同一部书。除此之外，专家还从墓中发现了姜子牙天书，这个消息立刻在考古界炸开了锅。那我们就来说一说姜子牙。那说起姜子牙，人们脑海中很快会闪现的，往往是姜太公钓鱼，愿者上钩；还有他推翻商朝，建立齐国的光辉事迹。 在今人看来，姜子牙就是神一般的存在。如此神人，现代人无法与之连通，简直遥不可及，实在遗憾。不过，令人欣喜的是，姜子牙曾留下一部著作，将他的思想融入其中。由于内容博大精深，太过神奇，则被后人称为《天书》。 那接下来，让我们回顾一下考古发掘的现场。上世纪七十年代，我国考古学家在山东临沂银雀山中发现了一座汉墓，在挖掘的过程中出土了一大批的竹简。专家们一看，全都惊呆了，因为这些竹简保存得十分完好，而且字迹也十分清晰。 专家们看着密密麻麻的文字，心中波澜大起，因为文中肯定藏有许多历史故事。果不其然，在清理的过程中，他们发现了一套古书。看到书后，全都不淡定了，因为这部古籍的名字赫然写着“太公”二字。整理后，专家们发现这套竹简就是传说中的天书《六韬》。 同时出土的还有非常著名的《孙子兵法》《孙膑兵法》。那让我们来看一下临沂这个古都。临沂古都原名琅琅，沂州也叫沂州，因临近沂河而得名，自古就是兵家必争之地。在临沂城的南面有两个东西相望的小山岗。 东侧的叫金雀山，西侧的是银雀山，两座小山岗呈齿角之势，拱卫着临沂城。那一九七二年四月十日，临沂卫生局基建工地正在银雀山上面施工，随着施工工人的不断挖掘，一座大型古墓逐渐显露出来。经考古发掘。 这座大墓就是银雀山一号汉墓。很快，在一号墓的西侧又发现了二号墓，两墓相距零点五米，均为长方形竖穴木棺椁墓。由于年代久远，棺内存有积水淤泥，已不能辨别墓主的性别。两座墓葬中发现了大量存有文字信息的竹简和陶器，以及漆木器、铜器和钱币等。 据此，专家推断，两座古墓年代均为西汉前期。连缀竹简的编绳都已经陈旧迂腐或断开，竹简腐朽残缺严重，表面呈深褐色，用墨书写的字迹，除了个别文字难以辨别外，绝大部分都很清晰。 但当时的山东省还不具备保护整理汉简的条件，遂向国家文物局求援。于是这批竹简被悉数运往北京。那一九七二年十月，国家文物局组织山东省博物馆、今山东博物馆和全国抽调的文物专家，对这批竹简展开了全面的清理、保护和研究。一九七四年五月。 简读整理工作初步告捷。六月，周恩来总理亲自批示，调拨专列将这批简读运回山东，并入藏山东省博物馆。一九七四年六月八号，《人民日报》头版头条刊登了名为《著名的《孙子兵法》和失传的《孙膑兵法》》。 等竹简在山东临沂银雀山西汉墓前期墓葬中发现的文章，引起了全世界范围的极大关注，并掀起了《孙子兵法》研究的新一轮热潮。经过专家近两年的细致研究，一号墓共整理出近五千枚汉简，此外还有两千余枚残片，总数七千余枚，分长短两种，长简占绝大部分。 简长二十七点六厘米，宽零点五至零点九厘米，厚零点一至零点二厘米，短简长约十八厘米，宽零点五厘米。另外发现少量木牍，长约二十三厘米。二号墓整理出竹简三十二枚，简长六十九厘米，宽一厘米，厚零点二厘米。银雀山汉墓简牍。 书写年代在公元前一百四到一百一十八年之间，内容包括四大类，即兵书、论政论兵之书、阴阳术数之书以及其他古书。由于银雀山汉墓竹简文物的珍贵性，特别是《孙子兵法》《孙膑兵法》，同时出土破解了千年悬案。 这一发现被评为新中国三十年十大考古发现之一，二十一世纪初又被评为中国二十世纪一百项重大考古发现之一。直到二零一九年春节期间，中央广播电视台总台大型文博探索节目《国家宝藏》播出，山东博物馆专辑。 也只是隆重介绍了银雀山《孙子兵法》《孙膑兵法》的前世传奇和今生故事，但依旧未能详细阐述出土的六套。那经本人整理完上述新闻资料后，大家有没有发觉到，银雀山汉墓出土的《孙子兵法》竹简共三百枚，共计二百两千六百多字，包括传世本十三篇。 及译文五篇，《孙膑兵法》竹简共两百余枚，有《秦庞涓建威王》《陈纪问垒》等十六篇。那么重点来了，两本书在出土七千枚汉简中不过十分之一而已。然而《阴阳术数六韬》图则大部分失传而又神秘的内容则很少提及。 那起码这一考古成果直接证明了一个结论，那就是历史上的廖涛是真实存在的。到底记载了什么了不起的内容呢？专家在研究了之后，并没有对外公布。那下面我们就来整理和解码这本天书的前世今生。姜子牙天书的原著。 名为《周书》，经过几代人的传承，这部著作被称为《太公》。据《汉书·艺文志》记载，《太公》共二百三十七篇，包括谋八十一篇、言七十一篇、兵八十五篇。全书以姜子牙与文王、武王对话的形式呈现。这部古书在历史上有着非常高的声望。严格上讲，这是一部兵法。 这部兵书源自黄老道家的经典《太公》，主要内容都是姜太公所作。那六韬呢，分为以文武龙虎豹犬为卷名，篇数有六十一篇，字数达到两万多字。这部古书的内容博大精深，而且思想也十分深刻，对后世许多人、许多大家都有影响，比如张良、诸葛亮等人。 全都深谙六韬三略。历史上关于六韬的记载，最早收录的是《隋书·经济志》，其中明确讲到《太公》这部古书是周文王姜望传。那一般兵书呢，重在战略战术，但廖韬不仅重军事，还尤其善于搞权谋，在文法中专门列举了十二条阴谋诡计，不得不令人焦虑，甚至在商场上也很适用。 总之，姜子牙对人性有着深刻的认识，从德和利出发，其用人思想和文法思想令人钦佩。在这种思想下，姜子牙主张用兵要见机而作，以谋略取胜，而不是力战。然而，因为这部古书太过深奥，尤其是关于战争的所有问题，廖韬几乎全部涉及，而且在战略还有战术上。 都有着极为深刻的论述，所以这部古书也被后人称为天书。因为太过厉害，所以它的真实性一直被质疑。到清朝，这部古书更是直接被定义为伪书。当时的人们都认为这部古书是后人假借姜子牙之名创作。然而，随着古墓发掘的推进，这部《廖涛》的真实性却逐步被证实。《廖涛》的成书时间已经是先秦时期的事情。了。 有人质疑，无可厚非，尤其是这部古书记载了许多治国治军的战略和原则，实在太过高深，因此才会产生质疑，因为它实在太超前了，不像是古人的智慧能够达到的。尽管这部古书被后人赞誉为权谋的始祖，但都因为缺乏实物证据，所以一直遭受质疑。然而，这些质疑声伴随着这座古墓的考古完成。 完全水落石出。北宋时，六韬被列为武学必读书目。历史上的权谋大师张良、诸葛亮都将六韬作为枕边书。对于这样一本天书，日本自然是不会放过。因为日本的战国时代，其军事顾问学校就将六韬作为教科书。在日本国内，关于六韬的研究著作更是多达三十余种。 另外，西方第一次翻译的中国兵书就是包括六书。朝鲜、越南更是争先翻译出版。十八世纪，廖韬传入欧洲后，相继被翻译成十几种版本。太公在历史传承中屡遭散佚，到唐朝时只留下几篇残卷。后人将这些残卷进行整理，成廖韬一书。但自宋朝至清朝，尤其是当代人普遍认为姜子牙根本没有著什么书。 六韬系后人假借其名伪造，那直到银雀山汉墓汉简的出土，给了世人一记响亮的耳光。在这批汉简中有七篇与流传的六韬基本吻合，其余七篇为异篇，虽不是初始版本，却也对补充六韬起到了不可估量的作用。全书内容十三年之后，考古界才对外公布。 专家也不由感叹：“此书简直太神了！”尽管刘涛只继承了姜子牙思想的几分之一，但仅这些渣渣也够无数后人顶礼膜拜。司马迁《史记》：“齐太公世家”称：“后世之言兵及周之阴权，皆宗太公为本谋。”也就是说，辽军是玩权谋，姜子牙那才是祖宗。好了，本期的新闻解码节目。 就到此结束，下一期节目我们再见。